Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes y el amigo de ustedes en asuntos de inmigración. Hay mucha confusión con respecto a qué tipo de crimen podría resultar siendo residente permanente en este país en que usted sea puesto en deportación o al aplicar a la ciudadanía, qué podría resultar en que usted no solamente seas denegado su ciudadanía, pero puesto en deportación. Hay diferentes tipos de crímenes que constituyen deportabilidad, o sea, de que hacen que la persona sea deportable. ¿Cuáles son esos crímenes? Voy a mencionar algunos acá que son las principales que yo veo cruzando mi escritorio todo el tiempo. Vamos a empezar con el crimen del robo. Robo de privación de valores también pondría uno en posición de ser puesto y aquí a mañana deportado a los Estados Unidos. Drogas, sustancias controladas, por supuesto, pueden hacer que la persona sea deportable con la excepción de posesión de marihuana 30 gramos o menos en los Estados Unidos. Fraude. Mucha gente lamentablemente cometen un fraude con un banco, con el Medicare, Medicaid, fingen eh, un accidente de automóvil, esto, este tipo de fraude también podría resultar en que uno sea puesto en deportación. Violencia, violencia hasta doméstica, una discusión entre uno y su pareja donde se le llama a la policía, solamente un incidente y aunque sea un delito menor, podría resultar en que usted sea deportado de este país. Estos son los crímenes principales que pueden y pasen todo el tiempo y que uno debe evitar. Y si usted, desgraciadamente, se ve en una situación como estas, por favor, contáctenos, porque usted sí va a necesitar representación enseguida. Me encantaría ser quien lo representa en esos asuntos. Muchísimas gracias.